very very very true. Yazi kunezinye izinto okuyibone nje mayikhulunywa umuntu ukuthi lento it's really true it's very true. Yabona ungabona ungatholi i-backup from the member of your family or from the members of your family. Hhayi shame that breaks you down that breaks you more down ube uvele ube worse kwi-depression. Uphinde-ke ke uzoba nesikhathi la uzozitshela khona ukuthi yazi ini, it's fine, let me be, ube nguwena. Yazi ini, uyiqhube impilo the way ingakhona uma uvuka nayo cause usubonile ukuthi hlampe akekho umuntu owumndeni wakho ofuna ukukusiza. So, ngalawo mazwi ngiya kuphi? Ngiya kovumelana nenkulumo engiyithola ukuthi ikhulunywa ngubani? NguLasizwe ukuthi some family members they can be very toxic. very and instead of wena hlambe bakuphakamise mawukuthi you are falling apart we bazokunyathela vele bakwenze ufole more angazi why vele why or kuyinto vele ekhona eyenzakalayo vele iminde oh ngeke ngaba ne topic nomunye umama and ngithe mangiyibona indaba yakhona ngayibona ukuthi and i-right. Ngike ngaba nethophikhi nomunye umama awumeke ngize nayo. Sibe nale ndaba-ke nalo mama-ke, hhayi-ke kusho ukuthi-ke uyangibonisa naye uyangitshela uyangitshela yazi ngize ngamtshela nami ngathi mina yazi ini futhi angazi noma ngizothi yilo wami umndeni engiyitshethi wona mndeni wami ngoba phela fine ngikholelwa emndenini wasesayidini lakamama noma yena akahamba wayoshadela kwenye indawo ngasala ngiwo okay kodwa ngikholelwa esayidini labanye bakhona bakubo kwakhe eh noma nabo ke be ney'ndawo zabo beziphilela iy'mpilo zabo koda ngiyaye ngiphile ngokuthi ilona isayidi phela engizothi ikomalume ya-understand-a noma nabo beziphilela iy'mpilo zabo-ke. wathi lo mama yazi ini, wena ungakubukele kude imindeni yabanye ufise ukuthi ngawe uyaphuma kule mndeni okuwona uye kongena kulowa mndeni wathi uzofika nakhona yazi isicathulo mungasigqokile asifani nesicathulo osigqokile wathi uyabona wena obuka lowa muntu uzitshela ukuthi lowa mndeni u-right mhlambe mangaphuma ngiyongena kuwona ehe uzothotha naye lo okuwona ufisa ukuphuma njenganawe ufisa ukuphuma nje kulo kathi mina usho kanje wathi ngiyakutshela awukho umndeni ongenazo iy'nkinga zawo ukona-ke ukuthi kuya ngama-levels ey'nkinga kuya ngama-levels ey'nkinga and yabo sengiyaye ngithi mangizwa umuntu ekhuluma ngomndeni ngibone ukuthi ya ne umndeni vele kusho ukuthi into yomndeni vele nje hhayi imoshiwe yazi ngike ngifuna ukubeka indlebe mangizwa kangeza omunye umama efonelwa ubhuti wakhe yazi wazi washo ukuthi wathi lo bhuti ena bengifuna ukuzwa impilo ngathi wow ngisho ngenhliziyo ngathi wow wathi bengifuna ukuzwa impilo. Ngathi mina mm, hhayi-ke kushuthi lo mndeni uyaphilelana. Ngoba yini bahlali? Into engiyinothisile bahlali nansi. Into nginothise ukuthi bahlali, uyabona wena mawuzothi mina ngizamile ngazitshela ukuthi bahlali. Since ngingumuntu mina ozaleke kanje ngizalwe indodakazi yahamba yayoshadela kwenye indawo, okay fine. Manje sengiwumuntu ongasayi-understand-i ukuthi ngibhilonga kuphi futhi angeke ngiqambe amanga ngithi ngizothi ngibhilonga laphaya emshadweni wakhe because umama wami ngesikhathi ehambile ayoshada lapha la ashade khona azange aze ahambe nami and azange nokuthi ngize ngiyomthola ukuthi ukuphi ngaya ngoba mina sengiyoy'funela ngazibonela, fine. Eh, Ngitholile nokuthi mongabe uthi uthi uyazama wena uthi uyawuhlanganisa umndeni, ehhe indaba ijika nawe. Ujika wena ube manje sengazuthi wena uwumuntu wena. ongazuthi uwena muntu manje oxabanisayo ongazuthi manje uwena muntu ngoba phela manje uthi uzama ukwakho ukuthi kube khona uzwano ngoba mawufika kulo ukhuluma ngalo mawufika kulo ukhuluma ngalo mawufika kulo noma usuthi uyaza kungcono uvele ungasaphenduli ungakhulumi or yazi ngafika isikhathi kungcono ungasahambi mzi yamuntu ngoba manje phela ufika kulo kukhuluma ukukhulunywa ngalo ufika kulo kukhulunywa ngalo kungcono ungasahambi mzi womuntu uzobona Indaba izojika nawe kuthiwe manje ngoba wena uyahamba laphana, uyahamba laphayana, uyahamba lapha, kushuthi nguwe-ke manje. Ngathi yazini, I'm done, I'm finished, angisafuni lutho. So-ke injalo-ke nje indaba yemindeni, imindeni yonke bandla yonke yonke yonke ungaze uma ngale uthi umndeni wakho yonke iney'tori zakhona ungabothuka. It's just that nje wena kumele nje uvele uguqe phansi ngedolo uthandaze utshele uNkulunkulu wakho ukuthi, Nkulunkulu wami ngicela ungisize kukona konke engidlula kukona ngoba yonke imindeni ngane yakwethu ngisho ungahamba ufikephi, wonke umndeni unedrama yawo, wonke umndeni uney'nkinga zawo. So nje wena vele uwe nje ngedolo uthandaze uphume ey'ntweni. Ngiyabonga mina bahlali ningakhohlwa-ke ukungi-subscribe-ela ningi-like-ele ningi-follow-e. Ngizole-ke vele nginidrophela nje amavidiyo amancane kanjalo, hhayi ukuthi amancane amnandi <laughs> amnandi kanjalo. Nje siqhubeke nempilo nje impilo injalo-ke bahlali, ngiyanithanda, ole.